Всем привет, с вами Квазар и это мини-туториал от Dialab Synth 1. Многие из вас наверняка слышали, будто бы виртуальный синтезатор Synth 1 не способен воспроизводить каких-то сверхнизких басов. То есть сравнивая с теми же продуктами Arturia, Linplug, или Genovation, либо еще какие-то Native Instruments, например – Некоторые отмечают, что Synth One не способен воспроизводить такие же глубокие басы. Давайте попробуем сегодня разрушить этот миф и сделаем какой-нибудь э, супер классный бас, скажем так. Значит, прежде всего я хочу предостеречь вас э, и попросить вас сделать ваши колонки э, или же эти главные телефоны немножечко тише, чтобы не повредить динамики. Я сам частенько встречал также на зарубежных э, с форумах и сообществах в том же КВР, э, когда люди пишут, что Synth One, VST и не способен там, либо же у него выделяется какой-то недостаток каких-то low-end басов. Сейчас мы с вами попробуем этот миф разрушить. Значит, у нас с вами будет вот такой вот эталонный synth one. Я назвал этот бас Basic Soul Bass. Звучит он следующим образом. Очень даже качественный звук, на мой взгляд. Значит, и здесь у нас будет с вами полностью сброшенный инициализированный настрой. где у нас звучит просто одна синусоида. Значит, оба наших синтезатора прицеплены на одном канале. Вот этот седьмой. Здесь у нас никаких нет эквалайзеров, все отключено. Хотите, могу даже сделать вот так. Может вам будет спокойнее. На мастере у нас только анализаторы спектра осциллограф. Точнее наоборот, вот это осциллограф, а это анализатор спектра. Надеюсь, поняли. Итак, давайте начнем. Значит, что нам понадобится? Ну давайте будем действовать по традиционной схеме. Для начала опустим k шифт на 12 октав вниз. Сделали. Далее берем в осцилляторе первом, устанавливаем пилообразную волну. Точно так же следуем в осцилляторе 2. Устанавливаем пилообразную волну. Проверяем, чтобы у нас голосовой режим был в монорежиме. Количество голосов полифонии здесь роли мало играет. Ну, можно уменьшить, можно оставить также роли никакой в данном случае, так как мы не будем задействовать унисон. Так, идем дальше. Что мы получили в итоге? Слушаем. Ну, очень далеко, да, от вот этого? Конечно. Дальше мы следуем раздел с обосциллятора, где мы выставляем минус 1 октава, также пилообразная волна, и выстанавливаем уровень примерно на 84-85 единиц. Все равно далеко. Идем дальше, не спешим. Значит, переходим в секцию осциллятора номер 2. Ставим режим трек. Устанавливаем pitch также на минус 12. Точную настройку я рекомендую поставить примерно на 9, 10, там 12 единиц. Где-то так. Переходим в секцию микшера осцилляторов. восстанавливаем положение 40 к 60. Вот так. Переходим в секцию усилителя. восстанавливаем теперь огибающую усилителя. Да, сейчас мы слышим, ну, что-то вот такое вот. Сравним с эталоном. Ну, конечно, далеко. Рано, рано, рано, ребята. Идем далее. Значит, настраиваем огибающую усилителя. Атаку оставляем на нуле. Так, дикей устанавливаем на 81 единицу. 80, 81, неважно. В принципе, можем и на 82 оставить. Так, sustain ставим на 74 единицы. Релиз ставим примерно на 20. Переходим в секцию фильтра. Выставляем огибающую для фильтра. Так, сейчас у нас звук вот такой очень-то и поменялся. Идем далее. Переходим в секцию фильтра. Выстанавливаем здесь огибающую. Оставляем атаку 0. Дикей выставляем 47 единиц примерно. Sustain на 12. Релиз примерно на 23, 20, где-то можно вот так. Ну, совсем, совсем что-то не то, правда ведь? Переходим в секцию фильтра, ну, точнее мы ни, никуда не уходили. Оставляем режим Low Pass 12 октав. Устанавливаем фильтр катов на 36 единиц. Фильтр трек устанавливаем примерно на 72. Какой-то около вобловый бас получился. А теперь самое главное. Чтобы получить нам эталонный звук, Thank you. Возвращаемся в секцию фильтра и восстанавливаем amount на 54 единицы. Пятьдесят четыре, пятьдесят пять, неважно. Уже ближе, не правда ведь? Теперь тот самый момент. Как же получить хороший такой вот глубокий жирненький бас? Значит, Прежде всего, в осцилляторе 2 мы устанавливаем кольцевую модуляцию. Далее. Фазу среди осцилляторов мы устанавливаем примерно где-то в положении 48. Thank наверное, там немножко больше выставил. Ну, вы знаете, роли не играет. 48, 49, ну, можно и так оставить. Неважно. А дальше небольшое ноу-хау, скажем так, которое я вычитал, когда читал замечательные материалы по сведению музыкального материала, мастерингу а, Дэвида Гибсона, если я не ошибаюсь. Там я вычитал один прекрасный, прекрасный такой способ который помогает сделать звук более жирным. Не удивляйтесь, мы переходим в секцию Tempo Delay. Мы ее активируем. Оставляем режим ST. Рукоятку Time оставляем на 0,1. Spread поворачиваем э, в режим, чтобы получить соотношение 0,1 к 0,0 миллисекунд. Фидбэк мы устанавливаем положение 87. Ну или около того, не важно. Но у меня срабатывало на 87. Рукоятку тон мы повернем на значение 64. Как же получить жирный бас? Мы забыли, друзья, всего лишь одну-одну волшебную ручку. Поворачиваем рукоятку Dry и Wet, положение 44%. Слушаем результат. Thank you. Ну что, как вам? Слушаем эталон. Слушаем наш результат еще раз. Thank you. Чтобы еще раз вы удостоверились, что весь секрет состоял в настройках секции Tempo Delay, я просто сейчас отключу Tempo Delay и вы посмотрите, что происходит с сигналом. Слушаем с включенным. Отключаем. Заметьте, я не трогаю ручку ни громкости, ни здесь, э, ни у синтезатора, ни у непосредственно э, здесь вот <laughs> в FL Studio не помню, как он называется, господи, забыл, паттерновый, э, да, редактор. Вот, вот такой вот хитрый способ. Это у нас звучал, это он. Теперь звучит наш Включаем наши настройки Tempo дилей. Вот так вот друзья мои. Бесплатный синтезатор может звучать достаточно мощно, жирно и басовито. И даже сравнивая с коммерческими инструментами, я могу со всей уверенностью сказать, что вот этот синтезатор э, Synth One звучит даже рядышком с ним ничуть не хуже. Вот так вот простой синусоиды мы с чистого листа создали красивый, жирный, плотный, так называемый мукбас, да? Весь секрет состоит в том, что мы, не прибегая к помощи эквалайзера, просто применили такой способ, как сгущение, фаттенинг по-английски. Дело в том, что когда мы восстанавливаем уровень задержки в пределах от 1 до 30 миллисекунд, наш мозг просто не в состоянии разделить эти два сигнала, и в результате мы слышим более усиленное, так называемое ужирненное звучание. В результате чего мы получаем вот такой вот естественно, что самое важное, естественно звучащий, объемный, плотный, насыщенный звук – который отличает качественные синтезаторы от э, простых любительских каких-то поделок. Я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с видеоматериалами, а также с книгой Дэвина Гибсона э, по сведению и мастерингу. Там можно вычитать очень-очень много полезных вещей, которые подойдут не только звукоинженерам, звукорежиссерам, но также и для нас, музыкантов и продюсеров. Не забывайте, что зачастую мы сами и являемся не только композиторами, авторами своей музыки, но и саунд-дизайнерами, саунд-инженерами и мастер-инженерами. Мы сами в основном все это чаще всего и делаем. Поэтому я думаю, что эта информация не будет лишней. Я благодарю вас за внимание. Увидимся в следующем туториале. Также не забывайте присылать в наше сообщество ваши хитрые способы, какие-то открытия, ухищрения, которые позволяют расширить возможности нашего любимого SynthPan Virtual Studio Technology Instrument. Все, всем пока, с вами был Квазар Тринити, и это специальный мини-туториал для участников сообщества Dialab Synth One. Приглашаем всех в наше сообщество – поклонников, простых прохожих и просто любителей электронной музыки. Всем удачи, пока!